大家好，我是陈老师，欢迎各位收看我们今天的命理名人堂的节目。今天命理名人堂节目就是来介绍我们的蔡英文总统。蔡英文总统他已经宣布他要竞选我们中华民国二零二零年的总统大位。那蔡英文总统他到底能不能连任成功呢？他的竞选之路上面会遇到什么样的问题呢？ 今天在我们这集的命理名人堂，我们跟各位来解析一下。在开始之前，老师必须先跟各位报时一下。现在是我们中华民国，也就是西元二零一九年四月六号晚上的十一点四十分。为什么报这个时间呢？哦，这就是为了我们以后的预测，从现在开始计算。 无论这个影片到未来会不会被流传的很广，那我们时间在这边，我们先给它压定了。好，那我们来看看我们蔡英文总统他的命理格局。蔡英文总统他出生于一九五六年八月三十一日吉时，这个出生日期，老师是具有网络上所公开的生日。 那他这个八字呢，里面的吉时意思就是说，老师知道他的出生的年月日，但是不知道他几点出生的。哦，那这个吉时他当然会有影响，他的时辰他跟他的整个八字虽然会有影响，但是我们就今天所得到百分之七十五的资料来看，我们就来做百分之七十五的预测。蔡英文总统他的生日转化为八字，就是所谓的丙申年，丙申月。 跟五日这个时间来讲，对蔡总统来讲，他今年的运势可以说十分强势。如果有人是说他过去的民调很低，对他未来竞选连任基本上是处于不利的状态，那可能会想错了。因为蔡英文总统他今年的本身的运势之强劲，足以碾压了他过去的虚弱的民调状态。 以他现在目前的力量，他足以掌控他自己的政治路的能量。而在了今年己亥年，对他来讲，虽然是说他没有办法像过去刚上任的时候如此的呼风唤雨，但是他台面下的动作可不会闲着。什么意思呢？过去我们蔡英文总统他是靠着什么网络的声量，制造的话题。 哦，参与的学运以及各个社会运动，让他的人气一直不断的往上攀升。所以他在竞选总统的时候，虽然第一次以些微差距铩羽而归，但是在第二次在竞选总统的时候，他的能量之强，支持度之高，可以说是万众归心。时至今日，他经历了许许多多的压力。 跟挫折，也到了现在，轮到他今年的流年，可以说非常强劲了。而到了明年啊，因为我们明年就要去开始选了总统，是在我们的好像老师现在资讯不是很清楚，但是貌似是明年的一月份。那明年一月，明年的流年是什么呢？明年流年是庚子年，对于蔡英文总统，他又是十分十分。 强大有力的，可以去做什么呢？可以去让他的官格位更上一层的力量。哦，也就是说，他现在的储备能量，他现在可能老师的推推移是，他现在讲话不会太多了，但是他必须做什么呢？他会在他的台面下努力的是什么？经营他的庄脚。哦，以他的所有的基本盘，他会很努力的去走访。 好，会去承诺，或者会去故装，其实这是政治的常态啊，也不能说是说故装是不对或什么的，因为这个就是政治嘛，政治就需要什么所有人党员来给你扛轿，百姓的认同。当然，现代的声浪可能大家觉得蔡英文总统好像没有什么机会，但是如果你要跟他去竞选总统的时候，党内的，好，我们现在此时所知道的。 就是我们的赖清德、赖前院长，跟他做竞争的时候，赖前院长不见得能够讨得到太大的好处。在我们上一篇的《命令名人堂》有谈到赖清德的总统路，哦，以他我们的预测是，他会选择总统、副总统跟总操盘手这三个要件。那三个月过后的现在，哦，因为那个是在我们年初，也就是一月三十一号的时候。 老师所做的预测。那今天是四月六号，我们的赖院长已经宣布了他要竞选总统。但是老师在那一边也讲过这句话，哦，各位可以回去看看我们的哦，老师在下面会留下那个 hyperlink，各位去可以去看一看。老师认为赖清德院长他如果在端午之前就宣布了他要竞选总统，那对于赖院长是十分不利的局面。 哦，那但是呢，可惜我们赖院长，他是在我们这次的立委补选，一，民进党取得了一个守住的基本盘之后，他就迫不及待的要去宣布他要竞选总统。那以这个时间点，哦，老师就必须接续上次的话题，也因为赖清德前院长，你把你的能量先行释放出来了，那你等于是让你党内的竞争者。 也就是蔡英文总统，他有办法做什么呢？紧急的回防固装，避免是什么问题呢？避免是说，哎，人气都被你吸去了，然后他的连任之路就趋于危机。所以说赖清德院前院长他太急的去表态的时候，可能是他们的因为老师不是很懂政治的一个呃提名的过程啊，老师必须这么讲，是不是他现在是只有现在能够提名呢，还是？ 之后才能够，之后就不能够宣布竞选。这老师不清楚。但是赖清德院长他的时运还没有火候还没有到，他去急的把自己推上去总统这个位置的时候，就变成什么？他不是蔡英文总统，他可能他的政治政治对手。也到最后，老师在这里预测，以蔡英文总统他现在可以碾压这个太岁的力量的状况来看，他有可能会。 达成一个政治上的协议，有可能会达成政治上的协议。好，因为老师还缺一注，所以老师就百分之七十五的地方我们去论。他可能达成这个政治协议就是：哎，赖院长，你先当副总统。好，那这次让我连任这个状况的机会，其实老师在这边看是蛮高的，因为以赖院长的格局来看，他太早去宣宣泄掉他的威力。 反而到到后面的状况之下，他没办法那么快的凝聚，毕竟，毕竟什么呢？我们的蔡英文总统，他手上已经握有所有我们中华民国的政府机器，他拥有所有的资源，也有以及还有所有的资讯来源啊，包含了我们的国安机关，或者是我们的县市长，或者是我们的议员，所有资源都在我们的蔡英文总统身上。 以这样子去做竞争，其实对赖清德前院长是很不利的。所以老师在这边做个总结哦。大家认或或许认为哦，蔡英文总统因为过去的有一些小小的私言，或者是有一些施政上的大家的不满，会认为他基本上很难去再次的竞选连任。那老师在这边说，民进党这两位啊总统参选人。 无论是赖清德院长，无论是蔡英文总统，他们赢得选战的几率，其实还在未定之秋。有人是觉得民进党你现在可能做的不好，一定被换掉，不一定哦。现在民进党他所得到的运运跟他的气，绝对足以让他们再次的交租。 我们二零二零年中华民国的总统的执政权，与无论与国民党或是以其他政党来看，要跟民进党整个党抗抗衡的能量，实在是非常难了。当然，唯一变数是什么？唯一的变数是，如果如果啊，我们选前的时候，突然发生了一件事情，比如说中中。 在我们的大概立秋，好立秋的时候，就前后发生了征召韩国瑜出来选总统，好，或者是中秋以后征召韩国瑜出来选总统，那对于我们的蔡英文总统或者是赖前院长，恐怕就是变成很艰难的一场战，因为现在整个国民党。 好，能够大家有万众一心的，他是比较偏向韩国瑜，但是也要看他的时间了。好，目前我们所得到的资料是韩市长不愿意去选总统，所以说这个只是老师的猜测。那我们后面的也会开始论述我们的吴敦义主席，国民党主席吴敦义，以及我们的龚道伯、王金平、王前立法院长他们的格局。到时候我们会再做，在选前的三个月，我们会再做一次总盘。 到底谁可以真正的赢得我们的二零二零总统大位？请各位新朋友、老朋友务必你要订阅我们的频道。那老师每一天都会日更，好，希望你们要订阅老师的频道。有什么问题，请理性的在下方留言。每一个人都有政治立场，但是我们要理性、文明，这是我们的民主社会。 也就是我们的民主素养，我是陈老师，我们下次见。